Saudação internauta, seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos! Hoje vamos jogar The King of Fighters 97! Esse já é o quarto vídeo dessa série. Se você perdeu os vídeos anteriores, é só conferir a playlist correspondente. Vai estar tá aqui no card, hein? E eu vou escolher um trio da pesada. Se você acompanha essa série, sabe quem não pode faltar no trio. Sim, o Gordão! E o primeiro desafio é contra o trio do Japão. Ha! Formei um trio de salva-fichas. <laughs> ah, essa música. Except round one. ready, go! <laughs> Tá <laughs> E a música? Winner is... Ah, protagonismo aqui não! E agora, Benimaru! Round 2. Ready, go! E o Karen! E aí, tá curtindo o vídeo? Oh. Quer mais vídeo como esse? Então já sabe, não esqueça do like. E agora Guru Diamond. Round 3. Ready, go! Ah! Ih, tô preso! Beleza! Winner! E agora? O trio das garotas! This is Começado por mais tiradui. Mezamero. Aishio. Round 1. Ready? Go! Ha! Hakura no mai! Hura! Hakura! Hura! Katou! Toma! K.O. Yashira. E agora, Shizuru! Sa, hajimemashou! Round 2! Baby, go! Shizuru foi subchefe no 96, lembra? Pegou! Isso! E agora, rainha. King! Round 3. Ready? Go! Yeah! Já pro canto. Double Ah. Eita! Toma! Vai! Ah, tá pensando o quê? Rapadura é doce, mas não é mole não! Winner! E agora? trio Orochi! Eu... Isso! Bora! KO! King of Fighters! Night 7! Winner is Diamond! E agora, Chris! Round 2! Here we go! E agora, Jeremy. É, não gosto muito de usar a Jeremy no 97 não. Apesar dela estar tá no meu trio no 98. E por isso eu escolhi o Yashiro pro trio. Vai! Isso! Beleza! News Network. Satellite News Network. É isso aí, estamos avançando. Vamos para a quarta luta. Vamos para o quarto match. E agora, o trio do Art of Fighting. Começando pela Yuri. Round one, Ready, go! Vai, cata! Isso, cata ela! Corta! Anderson! Winner is Tim! E agora, Rio! Ora, ora! Round 2! Lady, go! Vai, vai, vai, vai! Raul soco! Faz o quê? Raul Shokoken! Ah! Toma! Fujita! KO! Winner is Tim. E agora o Robert! Ou como diz o narrador, MOBA! <laughs> Ora, ikimasu! Round 3! Ready, go! Ih, esse é difícil, hein? Calma! Calma! Agora! soltaré! E agora? O trio da Atena, os Psycho Soldiers. Tá Começando por Atena! Atena, hum. Round 1 Ready, go! Hum, carta é ela, isso! Isso! Ha, por debaixo da magia! Taiko! Menino, Atena, fora! E agora, Shin! Boti, boti, adianta no! Two! Lady, go! Ah, nome, nome! <laughs> Ih, ó o cara aí! Vai, vai, vai, vai! あっ行け <laughs> Larga a cachaça! Ah, se beber não lute! K.O. Winner is Tim. E agora, Kenzo! Hum? Round three. Lady, go! Isso, bloqueia e agarra. Tokyo だにゃ Tokyo だにゃ Beleza! Param, param, param, param, param, param. Mira! E agora o trio da Coreia. Começando por Shui. E agora o gordão, hein? Shane! Eu. Ah, hum, maldito! Larga! Eu. Ah. Vai, vai, vai, vai! Suba daqui! É isso aí, conseguimos! Mas o quê? E o cara aí! E agora? Isso parece um trabalho para... O Gordão! Você tá bem, cara? É, parece que não. Vai, vai, vai, vai! Acabe com ele! Vai, vai, vai, vai! Pegou! Isso! Quem tava incorporado aqui? É Shang <laughs> Orochi, rapaz! Ih, ih, ih. E agora, a revanche do trio Orochi. Começando pelo Chris. Round 1. Vamos lá. Todo cuidado é pouco. Ela lá, Goro. Kata. Isso! Chris, fora! KO! Perfect! Oh! Winner is Diamond! E agora, Jeremy! Round 2! Vamos lá! Ready, go! Pega ela! Isso! Oba! Jeremy, fora! E agora, o desafio máximo! Yashiro! Ah, essa luta promete! Go! Eu... Eu... É um verdadeiro choque de titãs! pode ser! Chegamos tão longe! Não é pra perder! Catou! Isso! É isso aí! Beleza! E agora, a batalha final! Orochi! Spider, pô. Vamos lá, pra cima dele. Round 1. Lady, go! Toma. Sai, sai, sai, sai! Isso, pula em cima. Calma, calma. Bloqueia. Agora! E é isso aí! Beleza! Conseguimos! Conseguimos! Beleza! Orochi, já era! Esperamos nos encontrar de novo. <laughs> Mal posso esperar para enfrentá-lo de novo no KOF 15. Nossa revanche está marcada para o KOF 15.